dalkiidinka qarribay dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiiba qof dhaliilaya dalkii idinkaa qarribay dalkiidinkaa qaribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofiba qof dhaliilaya dalkiidinkaa qarribay habka aad wada qabtaan qabkaad wada hugantihiin cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hugantihiin qabil weye sideed soomaalay qaran ku noqon garab qabin iyo ikhyaar miyaydan qaab dadnimo qadarinay walaalayaal miyaydan wax isqabto isqimeeyabaa miyaydan wax isqabto isqimeeya baa lahay maxaa culummadii qabsaday qur-aankii miyuu ka lumay miyuu qasif nagu dhaco qasaraha lagu farxaa qaneecad nabadgeliyo miyaa qaybkiibaa la nacay qaneecad nabadgeliyo miyaa qayrkiibaa la nacay miyaad qafladun ku jiri qiyaamaha ilaa la tago soomaali qalloocane ogow quwadii allo uruma rugtay baa jirte uruma rugtay baa jirte qisay reebtaa qisaba qubane wuu soo tixnaa taariikhduna way qortaa qaladku qulub buu dhalaa qulubku qarax buu dhalaa dalkiisiiyoo qariban fannaan wax ka qaban karayn dadkiisina u qabiilqabiil u qaybsamay baan ahoo qalbigu way ololay hmm, intii quman oo dhaniyo qofkii ila aragtii iyana way ila qabaan qabkiyo kibirkii isdirdiray isqoonsaday isqabsaday qatarta ummadday gasheen intuu qabar laaya iyo qaarkii u faniin ku dilay qudhaba wixii aan ku weyn mid kasta qodu cararay iyo dadkii qulquloo badnaa qaxootiga wada noqdiyo qiimihii dalka iyo dadkiiyo qaranka soomaalinimo qaabaynu u heli karaa hal qodoba jira ogow dastuur weeye iska qoran dadkana lagu kala qanciyo qaladka lagu kala saxo sinaan wax ku qaybiyo kitaab weeye qur-aan qabsada soomaaliyey quraafaad lama rabo dadyuu qubayuu qaybii uu naga xarrimay intay qaateen kulliba dadyuu qubayuu ka tegey wixii qaadiru xallilay qaybii uu naga xarrimay intay qaateen kulliba qaladka dembigay galeen iyaga oonka qoomamayn iblaysku usii qurxiyeen weliba iyagu isla quman akhriyo qisaasa ha qabriga la iskaynayo qudhoo baxda naga xigtiyo qahaar inuu eebba yahay qiriba maysaan dhiya qalbiga miyaa idin qallalay qalbigi idin qallalay qiyaama war baa tidhi qiiqayo qoryaha dadka looga dhigay jirkiinaan qafiifaho qoraxda aan xamili karayn wiyo taagu cadaabaha qiiqayo qoryaha dadka looga dhigay jirkiinaan khafiifaho qoraxda aan xamili karayn wiyo taagu maahay aad dhex taagantiin qatarta aad dhex taagantiin ka soo baxa qoonyahow ka soo baxa qoonyahow qur-aankaw soo noqdo qur-aankaw soo noqdo qafaaryaa towbo dhaha soomaali qalooxane qafrabag qafrabag qafrabag qafrabag soomaali qaloocan